弟兄姐妹们平安，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第三十三讲，神要对你说什么？人。 冷冷。弟兄们呐，你们要忍耐，直到主来看呐。农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。 弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看呐，审判的主站在门前了。弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。 你们听见过岳伯的忍耐，也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯，大有慈悲。忍忍忍啊，我们都很熟悉这个“忍”这个字呢，对我们华人来说呢，它其实是一个民族性的一个精神，所以你可以从。 呃，好多的一些的呃文章啦，呃这些呃或者是电影啊，嗯，你都会呃看到感受得到这个华人的这个民族性的一个精神啊，我们的修养品德其中之一呢，那就是跟忍耐有关系的，那。 呃，也当然就是在华华文的这个文字里面呢，有好多就是呃成语谚语，其实都跟忍耐有关系啊。所以这个忍呢，这个重点其实你发觉到有很多很多的这些的呃呃表达方式，其实那个重点就是呃，我们就是说忍耐哦，这个耐就是。 按捺得住，按捺得住，哦，所以在忍，它其实就是有一个自我约束，不是随着你自己的意愿、你的喜欢，或者是你的情绪，或者是你的欲望啊，然后没有控制，哦，所以忍呢，基本上就是一个自我约束啊，就是一个重点。那今天我们看的经文呢，其实只是四节而已。 但是在四节当中，如果你有注意的话，其实它出现忍耐啊，有出现了六次啊，四节经文出现忍耐有这个六次这么多。那那这个是就是要告诉我们，明显的就是忍耐的一个重点。其实，在基督教信仰里面，都有一些呃所谓的经典的金句。 或者是经典的这个经文啊，其中一个呢就是呃，叫叫做经典的教导吧，就是这个圣灵的果子啊，圣灵的果子啊，圣灵的果子其中呢啊，就有一种数字，就是要忍耐啊，所以这就说明这个忍耐呢，对我们基督徒来说呢，它是一个非常重要的一个教导，在当中呢。 呃，其实呢，我们也了解当时的背景，嗯，当时的背景，初席教会，嗯，你都知道，就是基督教啊，面对这个逼迫，特别就是耶稣基督啊死了，然后他升天过后呢，初期教会啊，其实都面对逼迫，那面对逼迫的时候，那基本上就是呃，有逃亡啊。 然后逃亡的时候有在这个财财务上的这个不足，嗯，或者是被捕，可能就被逼害啊，放在监狱里面等等。总之那时候，呃，这个环境对基督教来说是一个不利跟不友善的一个环境。那你接受基督教的话，你要怎么样站立这个立场呢？那持守这个整个的信仰哦，所以在当时。 真的，当时就是要教导我们基督徒呢，啊，真的是要有忍耐，等候主到来，等候主自己的开路啊。所以当时的这个不利的环境是，呃，真的是需要学习忍耐的一个功课啊。然后我们在经文里面看到学习忍耐功课呢，它就是变成你如果去学习忍耐的功课。 那你在当中呢，就可以兼顾你自己的信心，啊，通过忍耐，你的信心是被兼顾起来的。通过忍耐呢，你就不会去埋怨啊，你的心态可能就会舒坦啊。通过忍耐呢，你不会成为一个亏损。你觉得好像忍耐很很多亏损嘛？其实你不会。当你忍耐的时候，圣经说啊。 你就是一个有福的人了，所以我们发觉到呢，忍耐的这个功课其实是一个不容易啊，相当困难，真的是挑战自己是否能够自我约束。但是呢，它却是一个功课，是建立你信心，呃，坚固，建立你这个呃情绪的舒坦啊，是在当中赐福于你的一个很重要的一个。 因素啊，而在这个经文里面呢，它就有几方面，它就以这个真理的方面就说到主必再来哦，所以你忍耐，你忍耐，主一定会来的，主一定会来，主一定会来为你做什么？他会必要借你，主必来就为你啊伸冤，主必来就做审判官，主必来啊都有主。 自己的美好旨意啊，然后他就以这个当时的这个呃农业时代啊，就是农夫他在种植的事情上呢，就是忍忍忍忍啊，你要忍啊，这个春雨春雨跟秋雨必然来到，春雨跟秋雨来到的时候，你的果子就必然会有这个收成，所以你忍耐。 必一定看到果效的啊，然后再来呢，就以乐伯这个他们所熟悉的一个经典人物啊，来在当中作为一个榜样啊，来告诉这当时的信徒，你需要学习乐伯。损失有很多，财务损失啊，孩子的生命损失，很多的损失，在人看来真的是损失啊。 但是你很奇妙的，你看到他的结局呢？上帝双倍的呃，来祝福着他，看到上帝的怜悯，看到上帝的慈悲，所以你要以这个约伯为榜样去效法他。所以在短短的经文里面呢，其实有非常丰富对于忍耐的一个呃教导，啊，给我们去学习。 当然，按今天来说呢，我们呃就跟当时的背景有不同哦，有出入。当时的背景主要是基督教面对被驳，所以忍耐是非常的一个重要的一个呃功课需要去做。但是我们现今呢，除非你到一些的特别的地方啊，你在一些地方是不许可传福音。 啊，你可能就会面对这个信仰上的这个逼迫。但是按我们现在来说呢，啊，假如是比较文明的地方、城市化的地方，其实我们都不大可能面对信仰的逼迫，也不会像初期我们的家人这样啊，我们的家人前辈这样信基督教啊，就认为这是洋教啦，然后给你逼迫，也不会有这回事了啊，基本上都比较呃。 开放哦，也比较能够接纳，甚至他们自己都已经信耶稣基督了哦，这是感谢主的事。所以，为着信仰而遭受逼迫是不会的。但是呢，在我们的生活环境里面呢，我们可就可能会面对一些需要以忍耐来去面对的这个环境、处境或者人。 那就比如是说啊啊，在呃自己的层面来说呢，有些时候我们在寻求上帝的旨意，我们真的是要忍耐，我们不要冲动啊，我们要忍耐上帝，让上帝来为我们开路啊，这个是我们寻求上帝旨意的事情，或者是我们面对一些的困境啦，可能呃没有工作啦啊，面对一些嗯。 困难问题等等啊，非常的纠结，要学习忍耐。哦，在当中呢，那就等候着上帝为你呃有所的供应来帮助你，或者你面对一些的人，哎呀，可能给你有很大的这个压迫感，给你一个挑战，哦，给你非常的难过日子啊！真的，你真的是也需要去。 以忍耐的心来忍耐啊，上帝相信上帝会在当中呢，呃，来让这些不友善的行为表现的人呢，啊，都有上帝自己在当中为你来开路，或者让你在当中呢，通过忍耐，你的这个呃属灵生命呢是被提升啊，信心更坚固起来啊，也。 可以，啊，有上帝自己的作为，所以我们可以说呢，以此类推的话，我们的生活其实很多时候呢，处处都需要有这个忍耐的这样的一个生命，啊，来去应对着，啊，相信这是上帝呢，啊，在当中就是要操练我们的信心啊，也要赐福于我们，这是上帝今天对你说的。 我们一起祷告，天赋上帝，在我们的生活当中，我们都知道不是事事都顺利。很多时候呢，我们真的是要有忍耐的心，等候着上帝自己在当中为着我们事情的开路，为着我们面对的这个呃人呃的刁难，我们都需要有意义，用忍耐的这个信心。 来，在当中去学习、操练，直到我们的生命是成长，直到我们在整个过程当中来体验到主你自己的开路。所以，我们祈求主蒙主着我们，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请为马太牧场祷告。 大家或许也会注意得到，就是这个马太牧场也有所谓的 YouTube 里面油管里面一个 shop，就是短视频短视频，哦，这个短视频呢讲一些呃做人道理的哦，啊也欢迎大家在当中也代为转发啦哦。我们除了在当中传福音，其实我们这些修养品德也应该去啊建立的啊。 啊，也祷告，往后的日子可能也做一些呃短视频，呃，可能京剧啦，或者署名伟人的名言啊，或者一些祷告代祷，可能也会用短视频来去呃学习啦，啊，来跟大家一起学习，所以请大家啊来代祷纪念着啊，对，请代为转发啊。 当然也希望你写几个字。那呃，还有的就是，呃，在这个可能下个星期，下个星期这个雅各书多多三讲啊，可能雅各书也就作为一个总结了。到时也可能就会暂时又休息一两个礼拜，在当中来等候，在当中呃做另一方面呃其他。 其他的节目的一些的整理啊，是希望大家呃也能够带到啊，在当中求神带领，啊，上帝爱你，上帝祝福你，再见了。